tuna chat kidogo DM, lakini kwa mara ya kwanza napata namba yake ilikuwa kwenye interview ya redio. Tulienda kwenye interview, akawa amechelewa. Steve weka kwa chini kwenye mic. يلا يلا يلا والله خبر الجزيرة زين زين خبر الجزيرة اليوم الخبر الحمد لله. يا في العادي اللي كل بعد الناس اللي بالنادي اللي خلى الناس العادي اللي انا منين ده بقى العادي Um, niseme <laughs> um, tulikaa tukakubaliana um, kwamba Sawa bwana Bilnenga, utuambie yep. Jumamosi kwanza, ndoa mtafunga kanisa gani? Maana hiyo ndio ndoa kwanza, harusi yeah. Eh. And... uh, ndoa itafungwa kwenye kanisa la KKT Mbezi Beach Tankbof Mm. Uh, ah, ndo usharika ambao mimi huwa nasali pale jirani yangu pale eh, yeah. kabisa. Kwa hiyo ndoa itafungwa pale. Uh, kuhusiana na muda gani itafungwa? tutaliweka wazi, lakini itafungwa usharika ule wa KKT Mbezi Beach siku ya tarehe 16 Jumamosi, Jumamosi mm. Baada ya hapo ndo tunakutana, baada ya hapo tutakuwa na vitu fulani alafu tutakutana Mlimani City pale mm. kwa ajili ya kwenda kukamilisha wedding mm kwa ajili ya kukamilisha wedding. Wedding sawa. Yeah. Sasa tulikuwa tunatamani kweli kujua kwa sababu tunajua yeah. mahusiano bwana, nyinyi hamjatafutiwa, sio kwamba Bilnas ulitafutiwa kwamba mchumba huyu mtoto wa mzee Mfinanga sijui nini Utu... <laughs> alianza huyu usumbufu, eh, atuambie Bilnenga, wewe mlianza <laughs> mlikutana wapi na mkaanzisha mahusiano yenu? Uh, kwa haraka haraka sisi tulisoma chuo kimoja, kwa wakati upo chuoni tulikuwa tunafahamiana kwa, kwa mbali sio sana mm. then yeye akaenda Nigeria kwenye mashindano ya techno tukawa tuna chat kidogo DM, lakini kwa mara ya kwanza napata namba yake ilikuwa kwenye interview ya redio. Tulienda kwenye interview akawa amechelewa, kwa hiyo nikapewa namba yake kwa ajili ya kumwambia ambayo yamejiri pale. Alichelewa kwenye interview. Yeah. Okay. Uh, lakini mahusiano alianza rasmi kwenye tamasha la Fiesta ilikuwa 2010. Ah, kwa hiyo mlianzia mkoani? Eh, of course. Ah, yeah. Mkoa gani? Mkoa gani? Ukaribu ulikuwa zaidi kwenye Fiesta. Uh, ile Fiesta ilikuwa inaenda tulianza kuongea Mwanza. No, mko, Mwanza. Mwanza ndio tulikuwa tunaongea. Mkamalizia wapi? Lakini mahusiano rasmi yalianza kwa sababu tulikuwa kwenye ile tu mikoa ilikuwa mingi, lakini kuna fiesta moja tulienda Sumbawanga mm. lakini tulilala Mbeya. Mm. kwa hiyo tulikaa siku kadhaa Mbeya pale, tukaenda Sumbawanga, tukaute na Mbeya. Basi kila mtu alikuwa na rumu yake, si ndio? yeah, of course. Hamna shida. Yeah, kila mtu yuko na <laughs> kwa hiyo ndo baada ya hapo mahusiano yenu yakaanza yeah, pale ndo mahusiano alianza rasmi kwenye, kwenye lile tamasha la mm -hmm. Mwijaku alituambia kwamba kuna kipindi mlitengana, mliachana yeah. kabisa, like mahusiano yalimalizika yali yeah. lakini baadaye tena akaja kuanza upya yeah. na yenyewe tunatamani nani ambaye sasa aliamua kuyarudisha, na inaonekana mlikuwa mnapendana, mna, mnapendana haswa japo alikuwa amevunjika. Hey, eh, bwana samani hapo hapo jamani, nini tena samani jamani, ah, mbona ah, hivyo Steve? hey, eh, Al Jazeera. Al Jazeera. Al Jazeera. Assalamu alaikum. Jamani, leo ah, ah. Al Jazeera Steve anaongea na Sims, huyo mdhamini sponsor. Assalamu alaikum. Jamani, Steve weka kwa chini kwenye mic. Yala yala yala. Wallahi hadha Al Jazeera zain zain Al Jazeera. <laughs> الحمد لله. يا في العادي اللي كل بعد الناس اللي بالنادي اللي خلى الناس العادي اللي انا منين ده بقى العادي Jamani, eti Steve Nyerere anaongea na simu ya Al Jazeera. خبر الجزيرة الخروج على برنامج وينك وينك هذا <laughs> Jamani, basi sawa. Steve Nyerere, wakati tunaendelea kuzungumza na, na simu na Al Jazeera, sisi tuendelee na maongezi yetu na bilnasi Wallahi Bilnas ya hal hazini ya nani ya hal ya kula hidada wala ya Allah ya Allah basi mwambie utaongea naye baadaye. Inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah. Inshallah. Inshallah msalimie, msalimie. Ah, ngoja Mwijaku. Fadhkuru ala dhikrillahi kathira. Yalla, yalla, yalla. Mwijaku, Mwijaku. tunaomba tuendelee na mazungumzo kwanza na Bilnas. Na Bilnas tuendelee mwenyekiti wako hebu kabla anakuongea tena na watu wa Warabuni. Upande wa kiumeni si upande wa kikeni. Sawa. Bilnasi Jibu swali, jibu hilo swali. Mlitengana pa katikati, mlikuwa chui na paka? We, we, shebu. Mlikuwa ah. hamwongei. Huyu alikuwa FM na wewe ukianzisha mambo yako mlikuwa hamwongei. Hilo tunalijua. Eh, tuendelee Benas. Ya, tulitengana, mimi nika kila mtu akawa na mahusiano yake, umeelewa? Kwa hiyo kuna mahusiano mengine Eh, na mtoto alipata kule. Ah, ah. Na nani? naye alikuwa na mahusiano yake yeah. alikuwa na mahusiano yake na mimi na mahusiano yangu kwa hiyo kila mtu alikuwa kwenye kwenye mahusiano yake kwa kwa kipindi tuliachana kwa muda mrefu kwa hiyo wakati niko kwenye mahusiano mengine lakini tulikuwa tu washikaji mm. Eh, kutokana na kazi zetu za mziki mara nyingi tunakutana na nini kwa hiyo wakati tumekutana sana kipindi tulivyofanya wimbo wa Bugana. Unajua Bugana tulishuti hadi tunatoa wimbo hatukuwa tuna mahusiano. Ah. Kwa hiyo zile tulikuwa tunafanya interview za pamoja, especially kwa mfano interview tulifanya Miladi Yao ilikuwa ni usiku, kwa hiyo kuna mm. kupitiana zile usiku. Mm. Kwa hiyo ile ule wimbo ulitengeneza wivu katika mahusiano ambayo nilikuwa nayo wakati huo. Eh, kwa kule kulivyokuwa na mm, mm. waka moto na huku unakuta kidogo tunazungumza vizuri yeah, mm, na mwenzangu mwelewa though namweleza hii tunafanya kazi na nini nini ah, kuleta wivu yeah, wivu au uko unapiga ingia toka Ah, mi nilikuwa niko sawa wakati huo ndiyo. lakini niliuona upendo zaidi kwa, kwa Nandi. Lakini wakati unauona upendo kwa Nandi, yeye mahusiano yake alikuwa mazuri. Kwa hiyo wewe umemshawishi mwenzio. Wakati huo Nandi alikuwa hana mahusiano, si Bugana. Yeah. Ulikuwa huna mtu eh? Toa sauti basi. Sasa shika hii na uh, chukua hiyo. Eh eh. Nilikuwa sina mahusiano kipindi. Ulikuwa huna mahusiano. Kwa hiyo kwa hiyo bwana mkubwa alivyowekeza hapa kavizo. Wewe ulikuwa husikii hivi kwa sababu huyu mahusiano yako aliyaweka wazi yale. Ah. Ah. <laughs> <laughs> um, tulikaa tukakubaliana um, kwamba tulikaa tukakubaliana kwamba tukirudiana okay tunataka kurudiana mm. kwao vitu vyote vinyoke mi kwangu mi nilikuwa nimenyoka nilikuwa sina mahusiano yeye alikuwa na mahusiano kwao nikamwambia achague chaguo sahihi yeye yuko hapi wapi anahisi yuko comfortable wapi na this time kwa sababu tunajuana sana tushakuwa mm. this time iwe serious iwe ni vitu ambavyo vimefokasa kasema mhapi kwako and i think tunaweza tukasogeza ili gurudumu vizuri then akamwambia tu aha eh, akamwambia mm. mm-hmm. wali kwa eh? mwenyekiti mwenyekiti aruhusu hilo swala eh, mwenyekiti ah. mwenyekiti mwenyekiti kasema hakuna hakuna yataki eh, hebu e, muonye siwezi kuruhusu maswali hayo alikaili iweje? Mtaka kuniharibia shughuli? Hata wewe mwenyewe uko katika priority ya kukuangalia uingie harusini. Mimi upande wa kikeni, eh, upande wa kikeni lazima tuingie sisi, utake usitake. Upande wa kikeni kuna kadi zenu kumi, sidhani kama umo. Eh, eh. Ehe, Bilnas unasema? Ah, ulikuwa unasema kama wangekubali kuwa wawili eh of course alikubali alikubali kwa wawili, alikubali yeah. na eh. ndio maana na ndio nilipoona upendo wake, kwa sababu alikubali kuwa na mwenzie, sharing scary yeah kwa, kwa wakati yeah. Alikubali kuwa na mwenzie yeah. Yes, ndio yeah, na ukweli yeah, ulikuwa yeah. hivyo alikubali kuwa na mwenzie, na pale ndipo nilipoona upendo, kwa sababu wakati mwingine tulikuwa tunakuwa wote napigiwa na yule, na wakati mwingine yani hivyo kwao. Kuna wakati nilikuwa Dokta Mwaka anavumilia, unaongea unamaliza, no, alivumilia sana. Ni kwa sababu eh. nilitaka achague kitu sa, chake sahihi, kwa sababu nimemkuta na mahusiano yake. Mimi nilikuwa sina mahusiano na nilikuwa siko tayari kuwa na mahusiano, kwa sababu nilikuwa niko kwenye frustration zangu kwa hiyo nikamwambia sitaki urash, kwa sababu nakujua tangia muda, kuchagua kitu chako sahihi unachokitaka nikampa muda i think miezi miwili kama nakumbuka miezi miwili si miwili nilivyompa muda na anapigiwa na mpenzi wake nasikia and then si tunaongea na vitu kama hivyo kwa ilipofika muda wangu ulipoisha nikaambia na uchagua akaniambia nimekuchagua akapigiwa simu akaambia Eh, Sasa eh, hivi eh, karibuni binafsi bado amekuwa akiendelea kucomment kwenye picha zako, labda nitaongeza mke wa pili labda <laughs> ununuzi hauoni zile zinaweza zikarudisha kuwa pengine kuna mwanya umetokea sehemu nyingine nimeona nawe unachekelea zile comment no na tunataniana sana ah nafanya kwa umeruhusu utaniwa hivyo tunataniana eh, si ndio manake umeruhusu utaniwa hivyo so nimeruhusu afanye eh, ah, hapo sasa umekuwa specific ah, eh. tunataniana Jose Mara na swali mnakwenda kufunga ndoa ni swala la, la heri sana swala la baraka unahisi sasa hivi ndio ni wakati sahihi kuliko wakati wote, kwa sababu mna mahusiano muda mrefu sana na mmepitia vitu vingi sana? ya ni wakati sahihi sasa hivi ni wakati sahihi kwa sababu mm. pia ukikumbuka um, um, alishawahi kuni surprise pete ya mara ya kwanza ambayo alishawahi <laughs> yeah. lakini alikuwa yuko willing kipindi kile lakini ndoa ni makubaliano ya watu wawili mimi kwa upande wangu ilikuwa naona bado kuingia kwenye ndoa kwao, tukakaa chini tukaamba okay fine, na, na pia ilikuwa ile pete ya official ya wazazi na nini, na huku kwao walipigiwa akaambiwa sio sawa, na mi nikaambiwa sio sawa kwao. Tukajipa tena muda wa kuona tunaweza kuingia, tunaweza kufanya kweli, tunaweza tukakaa. Unajua uchumba na ndoa ni vitu vili tofauti tutaweza, tukaamua kwamba ni muda sahihi. Mama Shiba, kwa upendeleo, jamani, <clears throat> najua kwa watu wana maswali yao, mimi nakwambia. Ngoja, kuna moja mimi la kwangu nataka nimuulize Bilnass. Pigie la kwako, alafu huku jamani, kama kuna mtu eh, mwenye swali lake, mimi nadili na watu wa huko. Sawa, najua kuna vitu vingi sana Bilnass, uh, umekumbana navyo katika mahusiano yenu wewe na ndani, mpaka sasa umea, umeamua kufunga naye ndoa uh, changamoto nyingi nyingi sana ume, umepitia, lakini nafikiri ukaamua kufunga masikio macho, ukaamua kuvaa miwani ambao usione na ukaendelea na mahaba yako. Niambie jambo gani, yani kitu gani kikubwa zaidi ambacho unakipenda kwa Nandy ambacho kinakuvutia zaidi mpaka umeamua kufunga naye ndoa pamoja na yote? Wewe mashiba hujui bwana, anajiweza Nandy Uh, <laughs> ah, kusema kujiweza sio kweli kwa sababu mm. yeye yeah, anajua hata mtu ambao alikuwa anapambana naye mm. alikuwa mwezi kwa kujiweza unavyodhani hivyo kwa, kwa namna anayosema Musa. Hapo yaani muktadha ni mkubwa kwenye kujiweza Bili. Eh? Mimi nilikuwa nazungumzia masuala ofisini, mambo ya ndani ofisini. Ah, <laughs> Acha mambo yako. Anakuzingua Musa. yeah. Ah, niko sehemu vizuri swala mm. lake. Yeah. Mm. Uh, kuna vitu vingi lakini kikubwa unajua unajua kwenye kwenye kwenye mahusiano ukisema utazame uzuri utazame yaani vitu vya muonekano wa nje mm-hmm. ambavyo Jose anaweza kuviona, mimi naweza kuviona. Mara zote watu wa aina hiyo duniani wapo, yani gea ni mzuri, lakini unaweza kukutana na mtu mwingine akawa mzuri zaidi yako, unaweza kukutana yeah. Lakini ukija kwenye swala la vitu ambavyo viko ndani ya mtu, vitu kama upendo, uh, heshima, kujali, uh, uelewa, uh, uvumilivu, kwa sababu sisi tumewahi kuachana, kwa hiyo kila mtu anajua maumivu ya kumkosa mwenzie katika maisha yake, na yale maumivu sidhani kama yeye yuko tayari kuruhusu yatokee tena na mimi pia kwa upande wangu siko tayari kuona napitia kama ile kwa sababu na, nayo experience ya kuwa mbali naye kwenye maisha yangu na yeye anayo experience ya kuwa mbali na mimi kwenye maisha yake. Kwa hiyo unajua, mnavyokuwa pamoja katika vile vitu mnavyopitia, ndo utauona upendo wa mwenzio, utaiona huruma ya mwenzio, utaona uelewa wa mwenzio. Tumepitia vitu vingi, lakini katika vile vitu tulivyokuwa tunapitia nilikuwa naona me, uzuri zaidi wa Nandi katika namna ambavyo tunashirikiana kuamua, tunashirikiana kutatua, tunakuwa pamoja katika vitu vingi yeah. Ha, kwa hiyo hilo tu. Gea, niko naomba maswali kidogo kwa wanahabari. Najua ndugu zetu tumewalika hapa, kila mmoja atakuwa na la kwake, si mbaya eh. Tupata hata moja mawili nayo pia ya kuweza ku, kwa sababu muda wetu mchache, Musa, labda moja moja, sawa eh. Mwenye swali moja zito sana la nguvu, ndugu zangu, kwa mwandishi au yote kamaliza Mwijaku naona yote kamaliza Mwijako. Sasa kuna, kuna mshindi wa mchongo pesa ambaye amejishindia shilingi laki nane, simu janja, feni pamoja na pasi, ambaye tunampigia simu na kwa nafasi ya upendeleo kabisa tunampa nafasi ya kuzungumza na Nandi ambapo uh, mshindi namba yako mwisho 950 unaongea na bibi harusi Nandi hapa leo. Bahati ya kipekee Nandi, shika simu hii. Uh, umuulize tu anaitwa nani, yuko wapi, ndo swali letu kubwa. Umpe hongera yake kwa kushinda shilingi laki nane pamoja na, na nani. Tunaomba mike uiweke karibu na simu kwenye mike. Ehe, halo halo, mambo salama, vipi hali? Salama, za kwako? Mungu mwema. Niambia, nazungumza nani? Unazungumza na nani Nani? unazungumza na nani? African Princess. Na African Princess na hapa tuko live Clouds FM. Nimekupigia kukupa hongera mm-hmm. ya kushinda shilingi laki nane. Eh. Shukrani sana, message nimeiona, sijategemea usoza zaidi ya mara ya mara mia namba tofauti tofauti, Airtel, Tigo. Leo hii naona hapa kama ziaminiamini, ndio kwa simu nijue ni kweli ni kweli, hongera sana. Uko wapi sasa hivi? Niko Kariakoo. Hongera sana sana sana. Shukrani sana, shukrani sana. Nimeona message mara ya kwanza, simu, feni, pasi. Mm. mm. Oh, hivyo navyo vinapatikanaje au? Mwambie mwambie tutampa utaratibu. Tutakupa utaratibu, usijali. Utaratibu wote utapigiwa, utaambiwa. Shukrani sana, shukrani sana. Hapa leo nimekubali, maana nilikuwa naona hii mbona hivi sasa mimi kila siku manake sina bahati sina nyota imekuwaje? Una nyota, una nyota. Ah. Una neno gani zuri kwa maharusi Nandi na Bilnas? Una neno gani zuri kwao? Nani? Una neno gani zuri kwa maharusi ah, Nandi na Bilnas? Mimi niwatakie tu harusi njema, ndio hao iwe na maisha mazuri, wapate watoto wengi kabisa. Hapo kuna watoto wengi hapo tunaweka <laughs> funga semi na fungua semi. Haya, asante sana. Kikweli nilinaswa tunaelekea ukingoni uh -huh. katika mkeka huu mpya yeah. watu leo wamejua nini maana ya mkeka mpya kwenu yeah. Nyinyi mastaa ambao mmeenda kufungua njia kwa mastaa wenzenu kuwa inawezekana. Ndio kumekuwa na dhana kubwa sana kuwa mwanamke au mwanaume staa anapoingia kwenye mahusiano huwa anapotea kimziki yeah. Ukienda kwenye comment za Nandi watu wanasema kwisha eh, eh. Eh, kila mtu na historia ipo hivyo, watu wengi waliingia kwenye ndoa Amini ameingia kwenye ndoa na mwenzie mm. akapotea. Sasa wathibitishie mashabiki zako kuwa ndoa haiwezi kukuweka bize ukapotea yako, ukaacha kazi zako. Nandi anijibu na wewe unijibu, nyote wawili ongeeni na mashabiki zenu kuwa kuingia kwenye ndoa hakusababishi nyinyi mpotee kimziki. Uh, unajua kuna falsafa nyingi sana kuhusiana na ndoa na mahusiano kwa ujumla. Unapoingia kwenye ndoa, kila mtu ana picha ya mke wangu sasa ni mke wangu, awe hivi awe vile awe vile, kwa sababu nimemwoa mm. Lakini mimi mtazamo wangu uko tofauti. Mziki ni karia yake, na nimemkuta anafanya hiko kitu na anakifanya katika, katika nafasi nzuri sana. Kwa hiyo haitakuwa vyema kuzikatisha ndoto zake mapema kwa sababu tu nimemwoa. Uh, ah, natamani kumwona anafanikiwa zaidi kwenye sanaa yake aa, ah, na mimi pia kwenye sanaa yangu jitihada na nguvu zangu naziwekeza kama ilivyokuwa awali. Kwa hiyo kikubwa ni kushirikiana kuona namna gani tunaifanya hii. Tunaingia kwenye ndoa, lakini sio kama tunaingia kwenye kifungo au jela. Hapana. Uh, kuna uhuru wa kuiendeleza karia yake na kuna uhuru wa mimi kuendeleza karia yangu, na mashabiki zetu wamekuwa wakitupenda na kutusupport. Kwa bahati nzuri, nyimbo zote tulizotoa tukiwa pamoja zimefanya vizuri, na leo pia tutatoa wimbo mwingine wa pamoja kuone, yeah, kuonesha kwamba bado tuko serious na hiki tunachokifanya na kuna vitu vingi vinakuja vizuri. Kwa hiyo naamini na tuna hilo hilo angalizo tunalo. Kwa hiyo sisi tutafanya kazi mara tatu zaidi ya tulivyokuwa tunafanya awali. Safe, cabeça. Sa Um, naona mume wangu mtarajiwa hapa amemaliza kuongea kila kitu. <laughs> Lakini una la kusema hata kidogo hauna. Mwenyekiti anasema kwa sababu tayari Bilnasi baada ya kuchumbia amemsimamisha meneja yake Moko atupo. Moko amemtimua Bilnasi za ndani zinajulikana. <laughs> Hapana. Kamtimua yeye. Hapana, hapana, hapana. Hiyo ni, ni kazi ya management na, Bilnasi anaingia management. Ahusiki, ahusiki kwenye management. Kwa Moko umemfukuza wewe management, sio mimi. Katika management wewe si umo? Mimi ni msanii na management, kwa management nzima imemsimamisha Moko. Mm. Sawa, mimi nitaongea na Moko tutapata majibu baadaye. Hii ni time ya XXL, lakini kwa sasa tunamaliza na Steve Nyerere. Kwanza tuambie nini maana ya mkeka mpya hapa, halafu wimbo mpya wa kwake Bilnas na Nandi utatambulishwa hapa hapa ehe, kwenye kipindi cha XXL. Maana leo leo tena imeenda hapa hapa, ndio na tutakuwa na eh, tutakuwa na Kennedy hapa sawa, hapa hapa pamoja. Basi tano tumeomba bwana Steve Nyerere atuambie nini maana ya mkeka mpya ambao ndio umeingia mjini sasa hivi. A, ah, mimi tu nataka kuambia kwamba wakae mkawa kula. Mkeka mpya ndio habari ya mjini, ya mjini, lakini kikubwa zaidi kwamba wedding is wedding. Ehe, Jumamosi nchi inaenda kuwa tulivu, inasimama. Kila mmoja mwenye macho ataona, mwenye masikio atafanyaje? Atasikia. Atasikia. Lakini kikubwa zaidi nataka nimhakikishie mdogo wangu Mwijaku, shughuri ni watu Ndiyo. na watu ndio Watanzania kwa ujumla pamoja mm. na sisi Ndiyo. mkeka keka mpya unaenda kutawaliwa siku ya juma ngapi? Jumamosi. Jumamosi. Lakini kikubwa Mwijaku, kueleze kwamba hawa bibi harusi wangu haja na bwana harusi mtarajiwa hajakurupuka. Hii harusi ni harusi ambayo itaandikwa kwenye kalamu na wino eh, eh, wa dhahabu. Asante. Kwa sababu ni harusi ambao watu hayawi hayawi sasa, yamekuwa. Na ndio maana ninavyokuambia, zamani nilikuwa nakwambia stendi ya Ubungo, lakini sasa hivi stendi tumeipeleka wapi? Mbezi. Mbezi sasa kila anayeshuka mm. kila anayeshuka anaitoka Ntwala, anaitoka Lindi, anaitoka kwenu Songea na Ntumbo, Kazola Mimba, Kazola mimba Ah, wewe si wa mpakani Kigoma na Kongo ndugu <laughs> make wewe Mkongo <laughs> wewe si basi tu <laughs> unapiga mieleka unadondoka, ndio maana anadondoka bila eh, sababu, unadondoka mieleka Ukongo uamini eh, wote wanakuja kuangalia shughuli hii moja, Wedding. Wedding. E bwana, naomba tuingie kwenye break kidogo, then XXL na sisi tukiwa hapa, wao ndo jiwe la kwanza litadondoka hapa. Wimbo wa kwanza uta, uta nani utachezwa? Kwani si unacheza tukimalizia pale Ngoja tena? Ah, ah. Kabla ya break eh. tunamalizia na wimbo mpya ah, baada ya break. burudani ya kwanza ndio itakuwa Sio tutatambulisha wao. tutambulishe sile Ah, tena ndani ya XXL. sisi tutakuwa nao hapa Sisi tuna host nyinyi. Eh. Nyinyi mashida gani? Eh, bwana? twende break eh. baadaye. Ngoja kwanza eh. Kennedy aseme. Mimi ndio nimempa utaratibu Kennedy, sio wewe wewe, eh. mimi eh, ni Mbakeni. Tunakwenda breki top hour, tukirudi tena hapa eh, unatambulisha nyimbo, tunarendemka wote hapa, maharusi wetu na sisi wenyewe tunacheza, basi basi, afu zile yo Oh, oh, Kennedy umemkubali. You already know. Umevamiwa. Umevamiwa leo. You already know this is Haina noma. Sisi tunaenda break alafu tukirudi tuna join na nyie. Sawa tutakunywa vinywaji vya aina zote. Umeona kidaftari hichi gani? Kidaftari eh. Niko busy leo mama. <laughs> leo hukamatiki leo. Alafu nikwambie kitu nimejipanga. Eh. Na mpaka kitochi. Mpaka namulika kitochi. wanaodaiwa walio yani mpaka DK na kazi nyingi sana kuza kufanya. Ah, uko vizuri. Yeah uko vizuri sana. Kwa hiyo moja kwa moja tu tuanze mazungumzo yetu. Mwenyekiti mwenyekiti wa shughuli, mbona ashuki? Bwana Steve Nyerere. Mvua kidogo ilipita hapa, lakini tunaamini kwamba mvua ni baraka na imeweza kuweka mambo sawa. Sasa hivi ime, imekatika. Tulikuwa tunamwomba mwenyekiti Bwana Steve Nyerere aweze kushuka aje kuungana na sisi hapa. Tuna mengi tunataka kumuuliza kuhusiana na shughuli hii. Bwana Steve Nyerere, karibu aweze kushuka. E, anashuka sasa, yeye ndio bwana mipango. Ehe, wacha wewe mwenyekiti <laughs> mwenye mwenyekiti ana kitambi Musa, ni kwa sababu ah, mwenyekiti ana njaa, eh, mwenyekiti ana kitambi kwa shughuli nzito hii. Karibu mwenyekiti. Huyo <laughs> ndio mwenyekiti wa shughuli. Steve Nyerere model uloivaa hiyo eh, iko vizuri, equal wedding. Eh, wedding eh, hii ni wedding. Tena mwenyekiti, nataka nimwambie kitu kati ya watu ambao walikuwa wanakupiga vita, wanakupinga kwa nini umepewa majukumu ya kuwa mwenyekiti jirani yako? Nimeshafuta kauli, mimi ni memba, mimi namuunga mkono Steve Nyerere kokote niko naye. Hajawahi kula hela ya mchango, hajawahi kula hela za msiba. Ah, Huyu ni kijana msafi, mnyenyekevu, ni leo ndo anasema hivyo kwa sababu mwenyewe yupo hapo, anaogopa hapa. Niko nyuma yako mheshimiwa, naomba nikuhaki. Unafanya nini nyuma yake bwana wewe? Msinichafue, msinichafue. Mimi na wewe tuko vizuri sana leo hiyo. Eh, umenisikia wapi Gea? Nipe ushahidi lini na saa ngapi? Usiniingize kwenye vitu ambavyo sijawahi kuvisema. Lini na saa ngapi? mwenyekiti Mwenyekiti, karibu sana. Aa, ah, kwanza nishukuru niseme asante mm. Jambo limeenda ndio kauli mbiu yetu mm. Wedding is wedding. Wedding is wedding. Yes. Okay. Tanzania hii kuna wedding hii moja moja mm. Bilnas na Nandi haijawahi kutokea toka tumepata uhuru, wote wanaoana kweli eh. kweli kweli, watu wote wanaoana wanafanya harusi, ndio sisi mm. tunaenda kufanya nini? Wedding, wedding. Mm -hmm. Na kwa taarifa za haraka haraka, mtuambie mwenyekiti, nilichelewa kuja mm. kwa sababu mm. nilikuwa na vikao ambavyo watu na Watanzania mm. kwa mfano leo airport imejaa mm. wageni wanaoingia kwenye kuja kwenye hawaamini kama Nandi kipenzi cha watu anaolewa mm. hawaamini kama anaoa mm. airport imejaa ndege za Zanzibar zinavyowasili na wageni wageni mm. ukiuliza nini wanakuambia wedding mm. watu wa Msumbiji watu wa Msumbiji watu wa Msumbiji Kongo boza lokopelala sambe mboka ya tuna nini mazolibeta ya wana ndio ngola liboso ah, yangala libose na ngai to yebi ah, ah. angala la bilinase se ende nande wedding yoka kolela mazambe <laughs> unajua wenyewe unamalizaje kwa kusema mwenyekiti eh. zinzi ato atopumbo alikolo eh, eh, ndekete eh afu kesho kutwa kuna nyimbo pale itapigwa inaitwa boko sepela kwenye harusi hapo eh boko sepela boko sepela unajua maana hapana atakueleza Jose Jose mara anaelewa Alafu Jose Kikongo anakijua hivi Mwijaku nani <laughs> Nyerere alichongea ni cha kweli kweli. Eh, eh uko chandani hicho. hiki hiki wanaongea kina Kofi, kina eh. Wasekwa jibe jibe Lango, ngomo ya Biyoko, ya Belenase, ya Jantengo, ya Nande, ya Wedding Afrika masareke yote. <laughs> Sawa bwana. Sasa ngoja gea. Eh. Nimeambiwa tuna tuna maandamano ya watu wa Mburahati, Vingunguti kuelekea uwanja wa Taifa. Nia na mazumuni kuangalia hili tukio. Nafikiri katika ratiba zenu tutabidi mpite uwanja wa Taifa kwa sababu watu wa Mburahati, Vingunguti huku Kiruvya wote wataenda uwanja wa Taifa, mpite msalimie wazee wao warudi nyumbani. Sasa shughuli jamani, tulichokifanya hatuwezi kumtembeza malkia wa mziki nchi nzima. Tunachokifanya tutafunga screen pale, tunafunga screen zile kubwa zile mm. Kwa mfano Tandale watakuwa na screen yao, ndio Mwembe chai wana skrini yao mm. Buguruni wana skrini, wanaangalia wedding. Sawa sawa, tamka taratibu, wanaangalia wedding, sio wedding. Wewe mzalamu, tamka taratibu, wanaangalia wedding kwa taratibu. Dada, hebu sema nikwambia, wanaangalia wanasema wedding Ah, okay. Eh, eh wedding. Eh, unaivuta. Ah, okay, wedding. Wedding. Eh, sasa sikiza Steve. Na tukio hapa tutaanza kuliona huko tutakao kuwa tuko nyumbani ni kuanzia kanisani au kuanzia ukumbini kule Mlimani City. Tumewapa full package mm. tumewapa full package. Package. Unajua moja ya sifa dini yetu ya Kikristo mm sehemu nzuri zaidi huku ngia tunaenda kufurahi tu eh. Sehemu nzuri zaidi ni pale watakapomsikia Nandy anasema niko tayari kufa na kuzikana, nimekubali. Ndio pale Watanzania oya oya, eh, na pale binasi napo atasema nimekubali, wewe ni wakufa na kuzikana. Pale ndio harusi, harusi ni pale eh. Umeshanielewa mm. Lakini kikubwa zaidi nadhani leo nitakavyo Ijumaa mm. nitakuwa airport mm. kumpokea Mantum. Manani? Mantum. Ndo nani? <laughs> Waarabu wao wanakuja. <laughs> wanakuja kwenye harusi. Wanakuja sio harusi wewe. Ah, kwenye wedding haya. Al Jazeera. Wanakuja na mmoja ananiambia ananipigia simu hapa. Aha. Hey, eh, wanaingia siku ya Ijumaa. Sawa sawa. Anakuja na na? Mabuhut. Mabu, ah, <laughs> Mabuhut. Naye anakuja Mabuhut. Anakuja kwenye harusi, kwenye wedding. Hey. Eh, wanakuja kwa ajili ya shughuli ya Nandi. Mimi nataka kuwaeleza tu ndugu zangu mm. Aa, ah, kwanza kabisa tuwashukuru Watanzania kwa ujumla Ndiyo. kwa kuipokea hii mm. Lakini tuishukuru Clouds, tuwashukuru waandishi wote wa habari wa nchi hii mm. na tuishukuru serikali, maana siku hiyo na serikali nayo inalindima itakuwepo yote. Alafu kwa kifupi tu nakwambia anakuja nani? Ah. Ushaelewa tayari. <laughs> Nando tayari. tutarajie nini huko jamani Steve Nyerere siku hiyo kwenye kwenye ukumbi, kwenye hiyo wedding? Kwanza tumewapa nafasi waandishi wa habari. Mm. Nao watakuwa na sehemu yao na meza yao. Ndio. Tunataka tuwape uhuru kwa sababu vyombo vya habari na sisi ni baba huyu, baba mmoja, baba mmoja mama mmoja. Mm. Cha pili, kama kuna mzamiaji unajitayarisha, ukiamua kwamba utatukomoa kamati, utajikomoa mwenyewe. Ndio. Tutakung'ang'aniza mpaka kilichokuleta ukipate, ukipate. Mm. Utakunywa na kula na kubeba, utaondoka na tambaa eh, siku hiyo. E, kuna mifuko imeandikwa business Nand take away. Okay. <laughs> ya kubebea vyakula hiyo. Exactly. Eh eh, eh, eh. cha kwanza, lakini cha pili tumehakikisha shughuli ni watu, tumehakikisha katika katika katika katika katika ile ile ile ile mnaita nini ile? Ipi hii mavazi mnaita nini? Dress code. Dress code. Eh. Unajua Wajua mimi nimesoma Russia. Ndiyo. Dress code tunahakikisha kwamba zitakuwa ndo zimetapakaa mule ndani. Sawa sawa. Ila kuna watu ambao hatukuwatarajia kutokuwaona. Kwanza sio marafiki wa Nandi mm. wala sio marafiki wa Bilinasi na ni wasanii wakubwa ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini wamekuja. Sawa sawa. Na watakuwepo kuanzia wasanii wa filamu na kuhakikishia wasanii wa filamu, wasanii wa mziki wa, mpaka wa nne star utamuona siku atakuwepo eh. Anakuja na nyoka basi. eh, anakuja nini na nyoka? Achele kuja na nyoka, anakuja naye hapana, aje naye eh? airuhusiwi hata kuja nao. Basi sawa, uh, tutarudi kuzungumza na maharusi nandi pamoja na bilnasi hapa hapa, lakini tunaendelea kukusisitiza au kukukumbusha kushiriki kucheza mchongo pesa. Namba ya kampuni ni 321333 kumbukumbu namba, utaweka neno pesa kiasi utaweka shilingi elfu moja na mshindi wa mwisho wa sasa hivi saa sita mpaka saa saba anaondoka na shilingi laki nane pamoja na kipasel ambacho kinakuwa kimesheheni vitu vizuri tu kutoka cloud zikiwepo simu wanasema sakoshi Ehe. kuna simu mule ya una, kupangusa yes. unapatana na t-shirt ya polo nzuri Ehe. lakini unakuja unakutana na, na pasi, pasi mpya kabisa eh, na pasi za kisasa sio pasi zetu za kwangu pakavu unanyosha mm, nguo moja na ina gandia nguo za kisasa unakutana nazo pale unachotakiwa kufanya pamoja na friji unachotakiwa kufanya ni kushiriki mcho, na feni eh. unachotakiwa kufanya ni kushiriki mchongo pesa na ikipendeza mshindi tukempata mwisho, nitaomba aongee na maharusi. Imagine eh? natia opportunity aongee na nani? Aongee na maharusi wapo, na niwaambie hawa tuko nao mpaka saa saba kamili. Bilnasi, umepitia mengi, uongo kweli? Kweli umepitia mengi <laughs> mpaka kusema huyu ndo akufa na kuzikana naye. Umezingatia vitu gani viwili kwa Nandi? kote ulipopita, najua ulipita FM, ulipita CB, ulipita atakuja kutuambia, tutakuja kuzungumza naye eh, vote uje uviseme vizuri.